Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat Duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19 Ok, kepada siapa yang baru dalam channel Yasi Amron Aku Yasi Amron, aku akan banyak meletak pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, topik hari ini adalah berkenaan bajet. Terima kasih kepada siapa nama ni? Fia Kamrudin kau tak silap aku. Fa, sorry, Fa Kamarudin dia tanya soalan panjang soalan dia. So aku ringkaskan soalan dia bajet tu kalau banyak dengan sikit beza ada rich dia apa semua bagai. Apa beza kalau bajet banyak dan bajet sikit? So hari ni aku nak tunjukkan hampa beza depa. Kalau hang bajet, kalau hang jenis company besar mesti hang bajet banyak. Kalau hang company kecil macam aku apa bajet yang pat- yang efek tak bajet kecil ni okey. So kita tuaikan aku buka ads manager ambil post engagement so ni aku letak P lah eh, ya Sembron P post engagement nama bajet so aku tutup ni supaya bajet tu masuk dalam asset tekan continue save ni aku ambil yang dah ada audio ni save audience Ok, so placement biar Ok, so sekarang Kita tak RM5 So, hampa tengok reach So, beza kat sini Kalau budget banyak Dan budget sikit adalah reach Estimate daily Maksudnya, setiap hari Berapa ramai x tu akan dapat x tu akan pergi Akan pi ke berapa ramai orang Contoh kalau RM5 Dia estimate 900 ke 2000 orang Kalau budget RM30 dia estimate akan pergi 5,000 ke 16,000 orang. So, itu sahaja beza bajet. So, tak ada masalah bajet kecil ke bajet besar. Sama saja. Cuma yang pentingnya setting hang tu. Kalau setting betul, even bajet kecil akan dapat ke orang yang betul. Okay, soalan kedua pada Fa tu juga. Kalau ubah interest, adakah bajet jadi berbeza? Efek tak beza? Tak, bagi aku, tak. Sebab apa? Interest, kalau lagi banyak interest, contoh hang ada RM5, ada tiga interest dia akan pergi ke setiap satu interest so kalau hang ada satu interest dia akan fokus satu interest tu je so lagi fokus tapi problemnya kalau satu interest hang tak tahu sama ada hang tu betul ke tak so kalau tanya aku interest nak banyak ke sikit ke ya atau tidak <laughs> jawapan dia so aku pun tak boleh bagi jawapan sebab aku pun masih tercari-cari. <laughs> okay, itu sahaja daripada aku. Semoga video ini bermanfaat. So, jangan lupa like, sus- like komen dan subscribe. Yasin Amron. Kita jumpa di video akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.